Ele não tava querendo subir. All right, we're inside. Come on, kiddo, give me your hand. Beleza. Let's look around. Bora, let's go. Let... Isso aí, né? Gaveta. Opa, munição de mini caçadeira. pergunta. Nossa, 25 peças, aí sim. Isso que eu quero. Opa, bagar é trabalho, vamos investigar antes. Esperando que ali não seja pra passar. Ou pior que, pior que deve ser, hein? Deixa eu dar uma olhadinha. Ixi, eu acho que ele é pra passar, velho. Então eu vou só pesquisar nessas salas aqui. E ali eu não vou. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, olha aí. Mais. Tá. Uh, vou fazer isso aqui. Porque essas granadas são muito úteis. Úteis. Elas são muito úteis. Gaveta. Lâmina. Ué, os outros não precisam de nada. Praticamente não, né? Aqui, aqui, 5. Estou com 10? Isso. Tá. Mete o chutão na porta, Joe. Ah, droga. Eu tava abrindo o lado errado. Tá. Let's do this. Eu não posso fazer nada, na verdade. Eu não tenho a ferramenta... Ah, tá. Eu posso fazer isso aqui o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, que é importante, porque é uma arma que eu uso bastante. Isso aqui. Isso aqui. Tá, eu posso fazer três coisas, eu vou por ordem da arma que eu mais uso para que eu menos uso. Pronto, meu, minha pistola de 9mm está full, meu revólver também está full. E vamos upar esse aqui que eu não consigo mais. There we go. No, there we go. Oh. Deixa eu recarregar o... as balas, porque eu acho que meu revólver precisa... Exatamente. A búfalo tá de boa. O mini castelo deve estar tá também. Isso aqui tá, porque eu recarreguei. Isso aqui também tá. A é castelo tá de, de certeza porque eu não usei ela. Então vamos lá. Precisava recarregar o revólver. Cadê essa caixa de ferramenta, cara? Tô com medo, acho que eu já passei ela. Do what? Get the cure from me. No, no, we'll probably just you know, draw some blood. It don't hurt. I've gotten shots before. They vaccinated us at school. Oh, com faca. Sala 104. Ah, tá ali, ó. Eu tava perguntando quando é que eu ia achar. Tá aqui. Achei. Nível 4, né? Exato. Opa, Manuel. Alô? Molotovs melhorar. Nossa, Molotov de novo. Ah, tá, mas é o alcance dessa vez, não é a área. Nossa, se fosse a área ia ser muito OP. Manual de coquetel Molotov, volume 2, melhoramento de raio das bombas incendiárias. É o raio. Utilização. Uma utilização adequada de um dispositivo incendiário é importante para garantir uma detonação eficaz. Não li o título do livro, mas agora já foi. Nossa, 50 peças, lâmina. Caraca, tem muito item aqui. Vai dar muito ruim. Quase que eu consegui? Foi 25, né? Isso. Vamos manter down até we figure out what's going on. Tá. Uh... Então eu posso voltar lá, porque eu consegui 50 aqui, eu consegui 20 e pouco no outro também, então eu posso voltar lá. E agora eu tenho a minha caixa de ferramentas nível 4, né? Então eu vou poder upar outras armas. Caraca, se é nível 4 aqui, nível 5 é onde? É no hospital? Alright, let's do this. Tá, o arco é sempre a prioridade. Alcance e velocidade de tiro. Eita, a velocidade de tiro é bem interessante, hein? Mas vai 50 conto. E, o, e a velocidade de tiro já tá, na, já tá no nível 2, o alcance tá no 1 ainda. O que mais eu teria pra fazer? Essas duas armas aqui são as minhas secundárias e eu já upei elas no máximo. Depois delas, vem esse aqui. Não, não vem. Vem esse aqui, na verdade. Vem essa e essa. Uh, geralmente essa. Nossa senhora. Cadê de tiro? Ah, velho, não tem como. Eu vou upar o velocidade de tiro desse. E se sobrar 30, eu upo o alcance. E é isso aí, sobrou 30 agora. Uh, essas duas aqui já tá full. sei que só falta isso ali pra ficar full. E eu vou de mini caçadeira, então. 30, 30. Tudo custa 30, então eu vou terminar na mini caçadeira. Recuo, capacidade de carregador, velocidade de carregamento recuo. Já recuo no máximo e é isso aí, sobrou dois. Beleza, meu arco tá... Nossa! Nossa, velho, eu tô um profissionista do arco agora. Mano, eu acho que eu só vou usar a bomba de fumaça no hospital. E olhe lá. Talvez eu nem use lá também. Mas eu acho que eu... Caraca, que porta é essa? Ô louco, eu não tinha visto essa porta. Nossa senhora, como é que eu não vi essa porta? Essa porta é pra passar. Ó, esse lugar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Tá lá, ó. Nossa, dá pra ver daqui, tá velho. Quem já viu o jogo sabe o que eu tô falando. Na área de astronomia aí, ele. Nothing useful. Ain't nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. Mumbo jumbo. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. Isso não pareceu um barulho humano, gente. Ah, stay close. Stay close. Acho que ele não sabe inglês. Ali, you don't speak Americano. Ellie, caraca, velho, que agonia. O tio falou stay close, deu um barulhão do caramba. E aí ele tá aí na frente, velho. Dá uma agonia do caramba. Eu sei que não vai acontecer nada com ela, mas Caraca. Fica quieta. Espera um pouco. Tá, ele tem lá naquela porta, então eu vou vir nessa. Com calma. Eu sei que são os macacos, tá? Mas estou fazendo, tô fazendo drama. Estou fazendo suspense. Que é isso que o jogo quer fazer no, na primeira vez que tu joga, né? Não sai, garrafa. Tá, tô cheio. Eu tô cheio. Facas é sempre a máxima prioridade. Beleza. Tá, não quero. O que vai ser lá? De que eu tô doido? Nossa, que lugar é esse? Mano. Que? Ah. Nossa, que lugar confuso. Acho que é por isso que eu não lembro da <laughs> universidade. É muito cool, é um labirinto o bagulho. Ô, oh, bosta. Virei por impulso. Gaveta. Temos pílulas. 30. Distância do modo escuta. Tá, distância do modo escuta agora é 50. Nada aqui. Gaveta. dentro aqui. Opa! engrenagem Dá um chutão. Ele não deu chutão de novo, velho. 10. Ali é. Aí ele tá ali. Gaveta. Munição, eu já recarreguei o revólver, então tá certo. Portinhola, 10. Engrenagem. Mete a bica. Ah! Mais ou menos. Gaveta... Não é gaveta, é uma, uma portinha. Cinco engrenagem. Strikers don't hide. É, mas aí pareceu meio fantasma, né? Porque se isso ali caiu, significa que o bicho perseguidor deveria estar tá aqui, ó. Tá ligado? Isso aí foi mais atividade paranormal do que qualquer outra coisa. Ai, meu zóio. Sai! Cai! Obrigado. Tá. Vamos pra cá primeiro. Eita. Raio-X de fungos. Ok. Radiografia de fungos a crescer nos cérebros de pacientes. Entendido. Transformação em instalador, no caso. Instalador. Ele vem e instala as coisas. Jesus. Olha o macaco! Mas nem pirilampos. Cara. Well, maybe in all that research they turned into fucking monkeys. Justo. Just keep searching, we'll find something. Eu vou falar a verdade, eu não lembrava dessa frase dela, nem pirilampos. <laughs> Eu falei, nem vagalume. Gravador de laboratório. Ah, gravador. Reproduzir. Ah, tem que ficar ali pra reproduzir. Ah, e é pisado, hein? O cara vai virar o King Kong, doido. Sure glad we didn't mess with them monkeys. He didn't say where they went. I know, let's just keep looking. O cara virar o King Kong, ele foi mordido por um macaco zumbi, ele vai virar um macaco. Olha o macaco! Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Cinco de engrenagens, cinco essas engrenagem. Engrenagem, engrenagem. Explosivo, álcool e trapo. Preciso fazer uma coisa com trapo? Acho que não, né? Tem como eu curar? Não, tô full, porque eu sou um excelente player. I'm a very gamer. Bora pra treta. You know where that is? I know the city. Is it far? It ain't close. Horseback. What? Fireflies? Get down! Oh. Caraca, o cara tem olho de águia. O cara tem zóio da águia. Who are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. Agora estou com meus sentidos de ouvido aguçados, porque eu tomei minhas pílulas de comida Eu sabia que ia ter alguém aqui, mas eu levei um susto mesmo assim, doido. Tem alguém aqui ainda? Aparentemente não, porque eu tô meu modo de escuta aprimorado. Ai! Ai, foi ele! Nossa, tem quatro? Tem que passar pro outro lado. Ah, não, nem vem, nem vem, nem vem. não vejo a cabeça dele. Oh, man. Eles estão bugados, eles não conseguem me ver aqui. Ai, consegue. Ah, como que não foi na cabeça dele? Tá, tô vendo só um, mas tinha dois antes. Tá mirado no outro. Tá, tá os dois aí. Ah, falando que eu não, que eu não queria usar ela. Nossa, fui no completo impulso, velho. Nice, ele. Nossa, eu nem tinha visto isso aí. Nice. Mano, eu tenho essa machadada muito impulso, cara. Ele apareceu na minha frente com clique quadrado. Na hora. Eu não pensei em fazer isso. Tá, tem que descer. Tem muito pouco alcance pra mim descer com ela na mão. Ai! Ah! Ah, puta merda! Eu não tinha visto ele ali. agonia, velho. Ai. Tá. two, three. Let's get to the damn house. Ai, que agonia, cara. Nossa, ai, que agonia do caramba, velho. Não tem bala, não tem bala. Nossa, velho, tá dando agonia, mano. I'm fine. I'm fine. John Moe. Come on, move! Ay, ay, ay. Short, man. que começou, dois. Seus amigos começaram. Ai. Nossa, velho. I'm okay. You're not okay, Joel. Come on. Ela tem razão, tu não tá bem, Joel. Move it. There's no one here. Hurry. You're doing good. Just keep at it. Ai, ah, man. Oh, man. Here, lean on me. No. Well, can you walk? Yes. Então anda. Ai, e aqui... Nossa, essa cena, o Joe caído e vendo a Ellie se virando sozinha. Nossa, velho. Essa cena é tão... Nossa, mano. Essa cena é muito louca. Joe? Behind you. What? Atrás. Ellie olha pro inimigo. Aparecendo eu atirando, Ellie. Manda. Esse vídeo tá longo, velho. Tem que pausar. door. Take your time. Come on. Ai. É o cara roubando aquelas. Tá nevando já, velho. cena é muito tensa, cara. Think we're safe. Joel? Joel? Shit. Baixou a adrenalina.